bani uyazi uba beripotela ntoni ugezele ulegend umgezele wathini ulegend uthe ipeqa lakhe uthe yintoni yintoni ipeqa intloko etheni okay uthe yintoni kule game kule iveki kugezelwa bani okay legend uzive njani ngela xesha ulinamandla besithi kuwe ekugezela ngepeqa uve njani uveka uve kabuhlungu ngela xesha ebekhala yena ngubani umntana bemsa ngela xesha ulikwena bekhala ubesiva njani besiva kabuhlungu ngoku ke ndifuna khe sithethe ngale nto yobhulishana kuthini ubhulishana okay ngamanye amaxesha uyakwazi ukuthi ufike abantu bedlala wena ufike ubathini ubabhoxe okanye kwenzeka ntoni le ngomso kuba kubabhoxa yonke le nto kubabhoxa masithi ke ngwawubhoxe nto ne kodwa usabhulisha le nto ibisenzeka phakathi kolegend nolikuwe phakathi kolinamandla nolegend azi inhlampu onye umntana ulela ntsho wena uyilibele kokwenu eyakho ntsho wena uthi wena khandiphila nje khandiphila nje mfondini kaloku masithi uba uyacela kahle uthi khandiphila nje khandiphila nje mfondini akuphi umfondini uyambhulisha kuxa kutheni xa sithi ke ngoku ngoku uyambhulisha umntu amele uyenziswa yintoni loo nto uyenziswa yintoni into yoba uthi athi umntu kuwe ndicela usapha into yakho cela unike into ethile uyenziswa yinto suba uyenziswa yintoni loo nto iviwo a-a ndibuza wena mntu wena mntu unika laa mntu iinto zakho masithi nguazi uaza qho uza kwathi um iviwo ndicela undiphi two rand yakho umnike athi iviwe ndicela umphila ntshakho umnike iviwe ndicela ukuthi umnike usubuyenziswa yintoni wena mntu umnikayo laa mntu qho xa ifuna um-, umnike into yakho mhlawumbi uyakuthreatnisha ngento so xa umntu ekuthreatnishayo uyathini apha entliziyweni yamo uyamoyika uba ndiyakucela nje ndiyitshomi yakho ndithi khandiphilantshi undiphe uyandoyika ah. uyenziswa kuba utheni undithanda kodwa bandithi kwe jonga cela usabelo lantshi yakho okanye okanye cela usabelo two rand yakho okanye usubutheni so momoyika mamela ke mm? hafaf good abantu usually ababhulisha abantu sube beyazi babona batheni banamandla kunawe ngoba ungaza kumona uthi nise ngicela undikelantshakho ngoba and ndizavele ndikuthini nethi wenze loo nto ndiza kuphoxa okanye ndiza kungxolisa okanye ndiza kujamela kodwa uba umntana kagrade r nowa kagrade one ungayenza kuye loo nto soziyenza loo nto ngoba kutheni uzawuyenza kuba bancinci kunawe mamela ke siza kuxoxa ke ngoku because ulegend ubhulishile kule veki pheleyo kule iveki wathwani yena wabhulishwa kule veki ndifuna uqonde ke ukuba Sizawuyenza njani le nto? Singasebenza njani ukuze sikwazi ukwazi ukujongana nemeko yobhulishwa okanye ukubhulisha abantu xa wena ungumntu otheni obhulisha abantu ne? Mamela ke, esikolweni uyakwazi ufunda xa usoyika? Uyakwazi ufunda esikolweni xa unestress okanye unomsindo? Mm-mm. Eyona nto ke sifuna uyenza ndifuna uzama sibe nendlela yokwazi ukujongana nobhulisha ukwenzela sikwazi ukufunda phi? apha esikolweni ngoba ke awuzukwazi ufunda xa usoyika okanye unomsindo wobhulishwa okanye nawe ngumntu obhulisha abanye abantu ne okay masijonge ke sabuza ulegend ubhulishiwe masithi mhlawumbi apha esikolweni uyakwazi uba funeka ubuze uba utheni ubhulishiwe na okay ngubani umntu wakho wabhulishwa apha esikolweni okanye kwenye indawo anyenzelanga bela apha esikolweni okanye kwendawo ngubani umntu wakho wabhulishwa lusanele wabhulishwe njani mna miss sandile nto zandihamba miss ndisiye evenkileni ndithunywa umakazi wam mm. ngokuloku itshomi yam yafika yathi nomana yanxothile ntuzo imali kuba mna ndiyayoyika mna ngoba yona istrongo kunam istrongo kunaw okay uthini wena azabe nathi ubhutisikelela phaa kwelaa cala lethu mhlawumbi ndithunywe ngumakagcina A- athi bana iphi itshintshi Ndi- ndimbonise athi- athi bana bana uzungamxeleli uba ndim othathele imali Ndi- ndithi uba mna ndithenge i- ii-chips ogqu ke ngoku ama- emane eyithatha Uzive njani ke wena xa senza loo nto? mna mna kaloku m- mna netshomi yam si- sithi bana bhuti sacela phaa kutata upolisi ubhuti ayibuyise Okay, wena Legend. Mama sekuchitha umzamsi. E- ezinto endandihamba miss xa ndidlalayo miss ndihamba miss ndidlala miss nensiya miss yasibhoxa miss then mna simane zikhabana nam then simjame khwele epesikweni miss bandibanditsibi miss tsiba kwam miss banditriphe then ndabaleka ke ubaleka kwam miss abandifumani onke ubathumelise abanye obhuti baba bandileqe uthini wena mntanam umamisi sali umama wayesithi mangaphumi phandle ngoku itshomi yami yangikhwaza ndavela wathi bandizele ugqabs nebhola ndathi andifuni wathi uba ufuna ungaphindi ekhaya ndathi okay ndazanayo wayakuvisa njani ke ngoku loo nto ya umntu uba uthi kuwe uba undiphi ukutya kwakwenza uba itshomi yakho akokubhulisha oko ngoba kuba uyakuthini uyakuphela usunza yeka uba yithomi yakho wena uyafuna yeka uba yithomi yakho a-a so ithi loo nto wena laa nto ayifunayo funeka uyithini funeka uyenze okay ndiyava ke bathi abantu hayi bona akhe babhulishwa all right asijonge ke kumntu othi ewe wakhe wabhulishwa hmm. inoba ke ngokuziva njani xa kumntu ethi ewe ngubani othi hayi yena zange khabhulishwa hehe wena yinto enebala ungabhulishwa wena simamkele uyathini uyazibuyisela uthi usima yena uyathini xa ibholishwayo uyazibuyisela emveni kokuba uzibuyisela uzive njani uzive wonwabile ne okay ukwazi uqhubekeka nobomi bakho mhlawumbi uba ulapha esikolweni ukwazi usebenza okay good sifuna ntoni kakade okay uthi usimamkele ke yena akho chance yoba makabhulisheke because uyazithini uyazilwela okanye sometimes xa umntu e-, ethetha into embi ongayithandiyo uyakwazi umthini ungamhoyi uziva unjani uzive wonwabile okay masithi ke ngoku ewe uthi wena uyabhulishwa ungenza ntoni ke ngoku xa se nanko umntu uyakubhulisha uthetha kakubi nawe okanye uyathi uthi unepeqa okanye uthi yintoni into anoyenza ungathini phambi koba uxela ungayintoni enyulo yenza phambi koba uhambe uqonda uba ngoku ndiyomxela yima yima yima mandibuze linamandla ungathini linamandla ungathini ungathi mhlawumbi kuye makathini makazi ungathi kuye makazihoye okanye usubuziva njani ngelaa xesha subuziva kabuhlungu ne ngama besenganto omlegend yena ngala mini a-a ngoku begezelwene bebhulishiwe wenza ntoni walila walila so uyabona ngela xesha ukhubekile ke ngokuqonda uba uyalila unomsindo nawe ufuna uthini ufuna ubetha ikhona into ongayenza ungathini ungathoba u hayi ungathoba ntoni ungathoba umoya uthoba njani ke ukumoya ndiza kubonisa ke uba uthoba umoya uthoba njani uba uhleli phantsi esidulweni ucross imilenzi akho jonga wena yakho umlenzi soyitheni soyicrossile ucross imilenzi akho ne yabona ke ubeke izandla zakho ngaphambi kwakho uzijike uzidibanise ne uzinyuse ke uzise apha phantsi kwesilevu sakho jonga linamandla yabo uzingenise ngaphantsi ha jo ehe coz ziyadibana ziyaphuzana lena straight lena ne ziguqule okay zidibanise ke ngoku zijongane okay and then wehle ne uthini ke ngoku uphefumle kathathu uphefumle kangabi katha iza ke masinyuse khupha legend awenzi le nto siyenzile and buyenzile phinda kwakhona khupha okokugqibela khupha wenza ntoni ke ngela xesha uthoba uthoba umoya uzama uzithini uzama uzixolisa uyakwazi uba uyakwazi uyenza loo nto ne ube kanti utheni uxolile okanye awuxolanga uyakwazi ngamaxesha uxolile okanye awuxolanga okay masithi ewe uxolile uba ewe uxolile uziva njani emveni kwakho xa uxolile uziva njani uziva kamnandi sifuna uva kamnandi eh. ewe definitely sifuna uva kamnandi nanku ewe wakho uxolile so uzawukwazi ufunda xa uxolile eh. okay uzawukwazi ufunda xa uxolile masithi ke ngoku awuxolanga ukuba uxola ngaku uza kwenzeka nto awuzukwazi ufunda ne uzaba kanti usatheni usa usacinga laa nto good uzaba kanti usacinga laa nto okay hayi akaxolanga akaxolanga tu ulegend and bengaxolanga ke ngoba uye wenza ntoni wakhala ulegend wakhala ulegend wahamba okay xa unokwenza ntoni ke xa ungaxolanga nanku umntu ukugezele uthi unepeqa lipeqa lakho unokwenza ntoni asange ndizihlalele ndedwa bhani ingabhaqwa ngumntu unyanisile ungafumani indawo yakho yesecret uthini wana ivep ifuthe lipeqa lam bemna benzathi lirayithi ngelamasongela lirayithi asonga okay masi so ithi loo nto uthini nolaa mntu